在周一的部分，我们会在凌晨的两点十二分迎接上弦月。而上弦月呢，它代表的是月亮呢跟太阳呢呈现了九十度的一个直角。而在这样的一个状况的时候呢，也代表是它成半圆形，然后呢要慢慢的呢变成呢一个圆满的一个状态。所以代表的是象征了持续成长的一个丰满的一个能量。 那在这样的一个属于气势高涨的月相的一个状况之下，是非常适合帮自己祈福许愿的。而你的许愿项目，请务必要跟成长或者是变多，呃，或者是跟挑战、自信，包括承诺这些有关。那就有这个荧幕前的朋友啊，留言问老师说，如果我想要求复合啊，那么有没有办法呢？ 我说呢，其实是可以的哦，也就是我们可以祈求呢，可以有这个更多的机会来做良性的沟通，来化解过去的一些误会。那么这股力量呢，就可以让你们呢往好的方向呢去推促哦。那也进而呢就有比较有这个可以复合的这个迹象跟曙光。那再来就是呢，在当天同时也逢到的驿马星宿的一个。 挟持之下，要请这个，尤其是针对属猪的朋友，在当天呢，不管是在做事，或者是说这个我们的这个消费行为，或者是跟人的一个互动上，都要格外的注意，因为一马星数就会容易让你在当天可能就比较容易进入一种比较波动的磁场，然后容易做一些不恰当的言语啊，或者是。 这个沟通的模式，所以请务必要多加的注意了。那针对其他生肖的朋友呢，在这一天的话呢，基本上呢，尽量就是减少一些不必要的一些交易就好了。因为在当天除了有这个一马星宿的入住之外，还有逢到的天贼星，所以比较容易会让一些没有必要的交易呢，可能就是面临一些危机，所以。 在当天，尽可能呢，任何的投资理财都是以保守为上策是比较理想的哦。另外，我们来看一下，就是在周二这一天，我们会迎接的是天赦日。那我们都知道，天赦日是属于在一年里面哦，就是只有大概四到六天的这样的一个日课。而这个天赦日呢，是属于我们在这个辛丑年的最后一个天赦日。 在这一天呢，它是同时逢到了五元一价，所以呢，老师呢在呃呼吁大家，如果你有要帮自己点这个二零二二的这个人影年的这个灯哦，请务必呢尽量呢可以在这一天呢报名参加是比较理想的哦。那么老师的法会也会是在当天呢做第一次的这个点灯，因为在当天非常适宜呢可以做这个祈福。 建交哦，那同时会建议荧幕前的朋友在这一天要怎么样帮自己开运呢？首先呢，如果您是可以呢去家里附近的这个庙宇去拜拜祈福的朋友，在当天请务必要带上五样东西哟。 因为在这一天呢，刚好逢到的是甲子日，它也是我们的这个中国的这个历法干支中的第一天，代表所有的事情都是重新 restart、renew 的一个代表，因此它有一个非常吉祥的寓意在，也就是我们希望可以在任何的一个状况呢，都可以重新的刷新我们的状态，然后让我们能以最好的跟。 最周全的状态去面对我们的局面，在当天要带的五样东西呢，分别有面线，然后龙眼、盐巴、米，还有黑糖，这些都是非常容易取得的商品哦。尤其是因为农历新年即将要到了，所以这些东西基本上都不会太难，可以很轻易的购入。那主要呢？ 这个面线是希望呢，我们可以长寿，还有包括呢也会认认为就是希望，如果我们有任何的案子正在进行中的，是不会中断的，可以长长久久的有一个好的一个关系维持的。而龙眼的部分呢，会代表的是可以有这个独具慧眼。那在拜完之后，请记得这个龙眼是必须要在当下破壳，然后至少要吃掉六颗哦。 那如果你不想吃这么多，那至少也要吃两颗来代表的是可以双全，因为我们要吃这个呃双数呢，来代表可以迎接更多的一个福气。那么破这个壳呢，也会意味的是可以打破现在的一些僵局啊，啊，或者是可以突破自我的一个象征啊。那记得我们这个纸呢是要把它吐出来的，那代表的是我们要把不好的东西呢都给抛开。 最理想的状况下，切记除了带这五样东西之外，要另外带一个红包袋，因为我们要把这个剥掉的这个壳呢，还有吐出来的这个籽呢，丢到红包袋里面呢，把它装好，然后在回家的路上呢，找一个垃圾桶，比如说便利商店的垃圾桶，或者是路边的行走的这个垃圾桶，把它给抛弃掉。再来，同时呢，刚刚有提到里面还有包括了盐跟米。 那么盐的部分呢，最主要呢就是在我们拜完之后回家的时候，我们尽量呢就是在早上去做这个参拜的动作，然后在正午的时候呢，把这个盐巴呢可以在我们家中或者是我们的这个办公室的正四方，也就是呃东西南北这四个方位呢的角落，好把它撒一点。 这个盐巴呢，来代表是有做到这个除秽净宅的一个效果，而这个米的部分呢，老师会建议我们可以把它摆好之后呢，就是把它放到我们的这个米缸内啊，或做备用。那这也象征的是有帮自己呢添补财库的一个寓意在哦。那黑糖的部分，就是针对希望我们呢在这一年呢。 有象征苦尽甘来的一个感觉，那老师会建议可以在当天的傍晚呢，也就是在五点之后，我们可以把这个黑糖呢，把它泡起、泡了或者是煮了、开了来喝哦，来象征呢，我们在这一年呢，可以呢有一个甜滋滋的开始哦。那么在这一天呢，除了建议大家呢，如果你有 医院的话也一样可以吃方便素呢，来提高自己的运势哦。也不妨呢，透过这五样呢，可以轻易取得的东西呢，来帮自己祈福转运。 再来，我们来看一下，就是周三这一天，我们会迎接的是正红杀日哦。因此，大部分的这个仪式呢，都是尽量少取的，尤其是婚丧喜庆相关的。当天也同到了月见土府，所以家中有花园花圃的朋友们，尽量在当天是不要去翻动土壤哦。那我们来看一下，就是周四这一天，逢到的是众星照临的日子。 那么在当天呢，要注意一下，就是除了不宜开光入宅，还有上梁的部分，其他的这个集市呢，都是可以慎用的。同时，在周五这一天，我们会迎接的是娶亲急用的吉客，所以在当天也非常适合可以注册登记结婚。那么有需要纳采嫁娶的朋友，在这一天哦。 都可以参考一下，当天也很大力，可以进行一些交易，还有包括会亲友联络感情，又或者是说你可以针对交际应酬的部分来提高我们的这个业绩哦，在当天去拜会客户也是相当适宜的。再来，我们来看一下，就是周六这一天逢到的是王侯啦。 那么王侯腊这一天，一般在过去哦，都会有人搭棚，然后施粥来送温暖哦。那这一个呢，在现今的一个疫情的状况下，或者是在现今的社会呢，是比较没有办法这么普及的去做这件事情。所以老师会建议呢，我们可以做一些，譬如说认领年菜的方式，哦来做爱心哦，让这些譬如说呃一些。 孤独的一些独居的老人啊，或者是说一些幼儿的孩子们，他们在这个过年佳节的时候都能够加菜。那另外也可以透过认领一些，比如说饮料啊，或者是一些便当啊，在一些特定的店家那边，让一些有需要的人，或是正逢一些困难的朋友，也可以呢，透过直接领爱心餐呢，来保护他们的尊严哦。 所以呢，在这一天，透过这样的一个方式呢，来认领这些呃食物呢，给需要的朋友们哦，都是可以帮自己植福田，而且同时做到送爱心的。那么，请大家不妨呢，可以在周六这一天呢，好好的进行哦。最后，我们看一下的就是周日，那么这一天逢到的是真菌选药的日课。那么当天非常适宜的部分呢，有针对可以把。 想要这个开光的开运商品呢，做一个启动，譬如说到庙宇当中去做过炉祈福，在当天也很适合问名，还有修照。以上提供给有需要的朋友们参考。以上呢是当周的日课吉凶以及要注意的事项。 接下来我们来看一下当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属兔子的朋友，第二名是属老虎的朋友，而第一名是属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，在这个礼拜呢，是属于非常和谐的一个状态，而且你的这个交际的手腕在当周呢，也是相当的活跃跟灵活，你可以很。 easy 的可以周旋在不同的 level 跟不同的人群当中哦，就像施展的魔法一般，你的话或者是你的说辞都很容易轻易的打动别人。因此，在对于如果你是做于这个呃公关呐，或者是说你是属于业务性质的朋友，在这个礼拜呢是属于非常大力你去做一个自我推销，或者是推销你的。 业务相关的一周哦，那么在当天同时也要达到一个平衡，也就是你除了把这个用在你的事业上面，也不要忘记啊，就是不要冷落了你的另一半哦，不管是呃已婚的对象或是未婚的对象都是一样的。在当周呢，我们的开运的植物呢是毛蕊花，然后开运的矿石是血血石碧石哦。 然后开运的这个色彩呢是棕色。以上提供给这三个生肖的朋友们。再来，让我们来看一下其他生肖的朋友们呢，在当中呢又有什么需要留意的地方？首先，第一个是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在这个礼拜是属于财运丰收的一个状况哦。 不过我要提醒的是，这不代表是突如其来你就会有一笔横财，因为这边的这个财运丰收指的是正财，而正财通常代表的是你的主业、你的正业，所以它代表的是你过去有做了多少的努力、多少的耕耘，在这个礼拜它就是会可以收割，而且可以预期的呢达到你想要的一个状态。但是如果你在过去是 没有很大的努力的，那么当然这一份收割呢，效果也就会相对的比较少咯。所以在这个礼拜呢，是属于要去做一个 close 哦，或者是一个结尾的时间点，那就不要害怕。那包括如果说你是会计，然后你要去收账催账，在这个礼拜也是非常适合去出手的，不要去担心说哎，快过年了。 因为大家都要过年了，所以大家也一定都会有相关的财务规划嘛，就不用多虑了。好好的去把一些需要追回的资金呢，在这个时间点追回来也是比较适合的。当周属老鼠的朋友运势相当的旺盛，所以并没有需要留意的天数。下一个生肖是针对属牛的朋友，属牛的朋友在这个礼拜呢是属于稳健踏实的一周。 而很多的事情都会逐渐的开始有这种尘埃落定的感觉，所以你只要微调，呃，或者是修正你目前的一个应对方式就可以了。比如说，我们不要有这种拖延症啊，或者是说不要有那种搞不清楚轻重缓急的状况。那么多数的时候呢，你只要按部就班的，应该都是可以很顺利的把你该完成的事项，或者是把你的目标呢达标哦。 那在当周呢，属牛的朋友留意的天数，有一天是周二。下一个生肖是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友在这个礼拜是属于势如破竹的一周，而且呢，它代表的是你在过去你的默默的这些耕耘啊，跟默默的这些准备啊，都已经可以开始展开呃一面，所以呢。 你会看到一些曙光，让你感觉好像很多事情呢开始有一些转变。那在这个礼拜是属于吉星高照的一个状态，所以只要你有具备这种，呃，愿意去面对你眼前的问题，然后有这个勇气，然后把你的这个心思呢都是集中在这些美好的事情上面的话。 那么一定是可以有所回收的，尽量不要把心思呢集中在一些负面的磁场，这样就有一点浪费咯。那么在当周运势相当的好，所以呢，属老虎的朋友也没有需要留意的天数。下一个生肖是针对属兔子的朋友，而属兔子的朋友在这个礼拜是属于契机具备的一个状况，它代表的是呢，我们在这个礼拜呢是要抛开我们的这个慵懒的这种气息。 不要就是那种要做不做的态度，因为在这个礼拜，这可能会是阻碍自己的一个状态。尽量要督促自己要有所成长，然后必须要打开呃你的这个潜力哦，然后学会去取舍。那么在这个礼拜的任何的作为呢，尤其是在一月份的上旬的，都会。 影响你在下半年的一些成败，所以你看哦，这一个这一个礼拜呢，这两个礼拜其实是相当的关键的，所以请属兔的朋友要好好的把握。在当中呢，同样的也是没有需要留意的天数哦。下一个生肖是针对属龙的朋友，属龙的朋友在这个礼拜是属于欲望提升的一个状况，所以你会有很多的想法，甚至是会有很多的。 地方是你想要去花钱的，所以老师会建议在这个礼拜，请你务必要想清楚之后再花钱，这样你才不会呢买了一堆不实用的东西，或者是囤了一堆你可能及时一时三刻没有办法消耗完的东西，然后到最后你可能怕它就是过期，然后要分赠给给很多的人哦，大家还得莫名其妙的。 收下来，那又不是非常的感谢你，让你觉得受伤，你觉得这样好吗？因此呢，要把钱呢花在对的地方，而且送礼呀，或是要塞东西给人家转送呢，也要是给对的对象啊。所以，请你们一定要控制好自己在这个礼拜的欲望哦。那么在当中呢，属龙的朋友要留意的天数，有一天是周日。 下一个生肖是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友在这个礼拜是属于灵活弹性的一周哦。它也会代表的是呢，在本周呢，其实你的状况呢就有点类似像进入的那种半冬眠状态的蛇。那么你是有欲望的，可是呢，你却觉得是说我不急于当下。那再来会建议是说，你还是要恢复一下。 那个活络的状况，要让你的这个思想啊，然后呃思维啊，要灵活一点，不要好像打结了。那包括跟别人的互动也是的，不要太过的，一板一眼哦，或者是太过的呆板，这样可能会让别人有一些既定的印象，那反而不是那么的加分。对属蛇的朋友，在这个礼拜，老师会建议要留意的天数有两天，除了周一之外，还有周三哦。 下一个生肖是针对属马的朋友，属马的朋友在这个礼拜是属于考验信念的一周，而这也会代表的是呢，我们在这个礼拜呢，你会发现有很多东西呢会是颠覆了你的想法，那有一些状况呢是需要你给予多一点的包容，就算你知道你被套路了，你也要就是能够去接受它，因为。 通常这也代表的是对方有花了一点心思在你的身上。当你用多一点的共，理心呢去看待别人的时候呢，在交流上你才会看到另一个新的世界哦。那在当周属马的朋友，呃，也切记呢不要过度的就是自责哦。 然后在这个礼拜呢，要多一点的沟通才会是比较好的。要留意的天数有三天，除了周二之外，还有周四以及周五。下一个生肖是针对属羊的朋友，属羊的朋友在这个礼拜比较容易会进入患得患失的一个状况。这个礼拜。 不管你要执行什么，你总觉得会有人投反对票，或者是会有人跟你说 “no”，所以你会觉得阻碍好多，怎么这么的烦？所以在这个礼拜一波三折的状况之下，你很容易因为别人的一句话呢，受到很多心境上的一个。 波荡跟影响，老师要鼓励许阳的朋友哦。这只是短暂的，下礼拜就会好转很多。所以，请你们呢，在这个礼拜不要让自己呢被这些负面的情绪呢给笼罩喽。在当中呢，要留意的天数同样呢有三天，除了周三之外，还有周六跟周日。因此，在周末呢，最理想的状况呢是在家里。 宅 <laughs> 上一个周末，然后让自己看一些比较有趣的，像 comedy 啊，哈那种，呃，会让你开怀大笑的一些，或者是比较温馨的影集呢，来让自己呢可以跳脱出你的这个心境哦。再来，我们来看一下，是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在这个礼拜是属于不可怠惰的一周，在这个礼拜你的心情呢会。 偏紧绷哦，因为呢，你在这个礼拜你会觉得我要做的事情好多，然后我要思考的事情好多，那好多东西呢又好像齿轮一样卡住了，没有办法就是往前进。哦，那么在这个时候你就记得了，当你没有办法往前进的时候，代表你需要有一些润滑油，那代表是你需要能够调剂你身心的东西，所以尽量就是去看一些呃，会让你。 会心一笑，或是开心的事物，又或者是犒赏自己，呃，买一些你喜欢的小东西哦。那么，当你心情 down 的时候，你看一下这个东西，你可能心情瞬间也会觉得比较美丽。那么，任何的事情呢，在你眼里，在接下来要进行的时候，相对你会带比较正面的情绪呢去面对它了。那在这个礼拜呢，为什么要把这些情绪给抛开？主要是希望不要影响到你的日常的一些工作。 还有事项，那这个呢才能够让你呢继续维持你的一个动力哦。那么属猴子的朋友呢，请切记，在这个礼拜，尤其是到了下半周的时候呢，不要让自己呢进入太过懒散的状况，因为休息呢顶多是休息一两天，那还是要充实你的步伐。在当周属猴子的朋友要留意的天数，有一天是周四。 下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友在这个礼拜是属于得偿所愿的一周，而在这个礼拜是属于什么样的状况？就是即便可能你在工作上你逢到那种多头马车，然后你必须要多方的去出征，然后去 conquer 去处理很多的一些事情，你一样可以很顺利的一一的把这些东西给结案。所以呢。 在这个礼拜呢，基本上呢，记得你要给自己呃一个嘉奖，也就是你要鼓励自己，你这段日子的辛苦，哦，呃，这样子你才有更大的动力可以再往前迈进哦。那在这个礼拜呢，要留意的天数有一天是周五，下一个生肖是针对属狗的朋友，属狗的朋友在这个礼拜是属于柳暗花明的一周，你会发现呢，你总会在。 需要的时候呢，会有人就是临门一脚啊出现，然后帮你度过这个关，或是这个劫哈，或是帮你就是完成那个需求跟项目。所以在这个礼拜，请你一定要睁大双眼，看看到底是哪些人呢，明中或者是暗地里呢给予你协助，在未来的时候呢，也要好好的呢回馈这个对象哦。 在当周呢，属狗的朋友要留意的天数有两天，除了周五之外呢，还有周六。最后，我们来看一下，针对属猪的朋友，在当周呢是属于比较就事论事的一个状况，所以请你务必要小心一下，你在工作上跟他人的一个互动，你可能因为过度的主张，然后会让别人是说。 这样状况有点好像过度张扬，那反而会带来一些不必要的矛盾。那这个时间点有可能你会踢到铁板，因为对方可能比你还要强势哦，又或者是说，呃，会让你的这整个局面呢，就是有带来一个给他人比较不好的一个外在的观感。那这种时候就会好像有一个没有必要的标签被贴在自己身上。 因此，老师会建议呢，在新的一年，我们不要太早呢，让自己呢落人口舌。所以呢，即便你是就事论事呢，你也要看一下你对应的这个人呢是什么样的一个势力哦，才不会呢让自己呢就是处于不利的一个状况哦。那么在当周呢，属猪的朋友要留意的天数，有一天是周日。 再来，我们来看一下，在当周的感情胜利主又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属鸡的朋友，第二名是属牛的朋友，而第一名呢是属龙的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜呢，我们是需要透过转化的一个方式来跟对方互动哦。 这个转化呢，代表的是你要让对方看到的是你有上进的一个感觉，或者是你很有活力，非常的 energetic，呃，甚至是让他看到是说你有一个热衷的一个目标，在当年度你会想要去呃完成的。那么他从这边就可以看到一个不一样的你啊，展现他在他的面前。那要切记，在这个礼拜呢，在 呃，这个言语的风格上面呢，不宜太过的激烈，不然容易让对方呢会有不好的那种感受。在当周的开运植物呢是野草，开运矿石是火山熔岩，然后开运的色彩是红色，提供给上述的三个生肖的朋友们参考。以上是当周的。 生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。还没有报名新春的迎向幸福法会的朋友们，请务必在下方的链接透过表单赶紧报名第一梯次哦。法会即将在一月十一号的时候点亮第一梯的圆辰灯，那有需要。 咨询，或者是针对二零二二年的流年有需求的朋友们，也可以透过下方的预约表格跟老师预约线上咨询，或是与东区的咨询室面对面见面。我是精灵精灵老师，感谢大家本次的收看，我们下次再见喽，拜拜。